सफल नहीं हुआ हूँ मैंने बस दस हजार ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं ये कहा है थॉमस अल्वा एडिसन ने एडिसन जिसने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किया था कहते हैं कि बचपन में एडिसन को मंद बुद्धि कहा जाता था लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत ऐसा काम और ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी चाह हर मेहनती इंसान को होती है बताया जाता है की एडिसन को अपने काम से इतना लगाव था कि वे ज्यादातर समय अपना प्रयोगशाला में बिताते थे और इसका परिणाम ये निकला कि बल्ब के साथ साथ एडिसन ने और भी सैकड़ों आविष्कार दुनिया को गिफ्ट किए आज हम इसी महान वैज्ञानिक का ग्रेट साइंटिस्ट की सफलता का राज बताएंगे कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ये कहावत एडिसन के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है और वो औरत और कोई नहीं बल्कि उनकी माँ थी थॉमस अल्वा एडिसन एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो वह एक दिन स्कूल से घर आए माँ को कागज देकर कहा कि ये टीचर ने दिया है कागज पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गए एडिसन ने अपनी माँ से पूछा इसमें क्या लिखा है माँ ने आंसू पूछ कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और जीनियस है हमारा स्कूल लो लेवल का टीचर बहुत ट्रेंड नहीं है इसलिए हम इसे पढ़ा नहीं सकते इसे आप स्वयं सीख सकते कई वर्षों बाद माँ गुजर गई तब तक एडिसन फेमस साइंटिस्ट बन चुके और उन्होंने फोनोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जैसे कई बड़े आविष्कार कर लिए थे एक दिन वो पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे तभी उनकी नजर एक पुराने पेपर पर पड़ी जिसको उन्होंने एक्साइटेड होकर खोला और पढ़ा ये वही पेपर था जो बचपन में उन्हें टीचर ने उनकी माँ के लिए दिया था उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली वीक है यानी मानसिक रूप से काफी कमजोर है उसे उसे अब स्कूल ना भेजें आपका बेटा थॉमस अलवा एडिसन हमारे स्कूल के लायक नहीं है एडिसन कई घंटों तक रोते रहे और फिर अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने मेंटली वीक बच्चे को एक ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया अगर उस दिन एडिसन की माँ उस पेपर में जो लिखा था वही पढ़ देती तो शायद एडिसन इतने ग्रेट साइंटिस्ट नहीं होते लेकिन उनकी माँ ने उनके अंदर मोटिवेशन भरा कि आप इतने जीनियस हैं कि आपके लिए स्कूल लायक नहीं है जबकि उस पेपर में लिखा था कि आप स्कूल के लायक नहीं है अपने आप को कभी कमजोर मत समझना आप जो चाहो वो कर सकते हो चाहे फिर कैसी भी परिस्थिति हो बोलता था कि काज में से रोशनी पैदा करूंगा पागल बोलते होंगे लोग उस पर हंसते होंगे मजाक उड़ाते होंगे उसका पर उनको ये नहीं पता कि इस दुनिया को पागलों ने बदला है हर जीनियस को पहले पागल ही बोलते हैं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना